Cette vidéo vous est recommandée par hashtag partage. Hashtag partage a pour mission de collecter tous les tutos gratuits à travers le net et de vous les présenter afin que vous puissiez en tirer le maximum de profit. Hashtag partage. Partage au moins une vidéo par jour. Hashtag partage est à votre service en continu. Et c'est gratuit. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Hashtag partage. Merci et à demain.